Ja hi poden començar, si vols, per ahí. Eh? Bé, primer de tot, benvinguts i d'entrada i anant de la fundació hem de demanar disculpes òbvies perquè estàvem editant un llibre de 2010 no? i jo crec que molta de gent no sabia si arribaria mai a part o no arribaria a part aquest llibre i han considerat que evidentment els deutes s'han de pagar i aquest deute era molt important i simbòlic per dos motius. El primer, com a efecte a l'Escolònia de Lluc, que és el nostre santuari musical de Mallorca. El segon, perquè afecta a un dels en el dirigent més llarg de la, de, de la coral de, de Colònia de Lluc, de la història de, de la música, que és el pare Jaume Palau, que de més a més també era compositor, i efectivament, i de més a més, com a continuació a eh, represa possible del que seria el simpòsium de l'art històric a, eh, a les Illes Balears i estudis musicals. Uh, eh, aquest llibre, veureu que té tres, tres franges, eh, si el mireu així, i veureu que la primera fa referència al pare Jaume Palau, la segona faria referència en els estudis relacionats a l'escolania de Lluc, i la tercera en els estudis musicals, mm -hmm. perquè en tant que tampoc no hi ha tant de llocs eh, on se puguin fer publicacions d'estudis musicals de les Illes Balears, consideràvem que, ah, sempre s'ha considerat així, de que això també és, també és un espai. Això en primer lloc. Eh, avui parlaran en Rafael Riera, organista de Lloc, Antoni Molet, patró i també estudiós d'art i organista i Mossèn Parets, que no hauré de presentar jo perquè faria mai. Eh, jo només vos volia dir un parell de coses a part de les disculpes, també informa vos d'un parell d'elements. De, primer, el primer de tot és que eh, des de la Fundació ja fa un parell d'anys que estan fent feina han la parada en marxa d'una biblioteca arxiu que volen que s'avigui a cap parets. Sabeu que l'arxiu Parets és un arxiu primordial per tot investigador musical de Mallorca, ho ha estat així, eh, està gairebé en la totalitat ja a partir d'aquesta setmana a Can Cirera de de la Pobla, el que seria els fons de llibres de mossèn Parets i de la Fundació ACA estan en procés de catalogació, ja n'hi deu uns 300 o 400, però n'hi ha milers, i estan en procés. Uh, I, a més a més, comptam amb l'arxiu documental. Uh, en l'arxiu documental hi haurà una feinada, tornar a posar en ordre, que m'ha de catalogar, d'ordenar i tot això, però que sapigueu que està viu, està en marxa i l'objectiu és clar. És a dir, tenir una biblioteca d'arxiu importants i de referència i sobretot a l'abast dels investigadors, que ja crec que és voluntat. No? I a més a més, jo ja cap aquí, eh, també tenim en marxa un, un procés de digitalització de tot el que és s'obra editada a la Fundació Musical Aca. Les cares de Palacio van d'espacio, però arribarem. Tenim un procés, un conveni amb la UIC per eh, veure com podem digitalitzar tots els llibres que han publicat a través de la Fundació Musical. I comptabilitzats en pàgines són 11.000 pàgines editades. I només de Solsigi, només Solsigi, perdó, de Solsigi la proper que veig, eh, només de simpòsium hi ha 5.000 pàgines. Clar, però 5.000 pàgines de 7 edicions a l'abast dels investigadors que puguin fer una recerca uh, acurada i ràpida per començar a tenir un punt d'investigació és molt important, com també és una manera de posar en valor eh, la feina que s'ha fet durant tots aquests anys, que ara exclusivament està en paper. I avui en dia, ja que estigui en paper, clar, és molt mal de fer. Jo no sé com ho han fet els darrers anys, eh, però és mal de fer trobar això. I clar, l'obra publicada serveix de punt de partida. Perquè jo sempre dic, ah, no ho dic jo ni sense voler, ho ha dit molta de gent, eh, els amos som eh, petits, petites persones damunt escanes canes de gegants no? perquè és molta gent que ha fet feina darrere d'altres, entre els quals n'hi ha molts eh, aquí presents. Si vos pareix, bé acabat, eh, el que vos volia dir, si vos pareix, eh, mos hem parat que és eh, un dels coordinadors, l'altre era en el Nau Reinès, que per motius de pandèmia no, no ha pogut ser aquí, eh, parlarà primer ell, després en Toni Molot i per acabar a passar el Riera, si vols per dir Sí. Sí. no vegeu. Bé, jo estic molt content. Quan me van dir que tot això se tornava a en marxa, i van venir després problemes, però va desmonar. Jo vaig dir, al de fi estic content, però pensant que això no se duria a terme. Però quan hi ha gent d'empenta, no? Jo aquí n'hi ha dos, no vull citar nom perquè n'hi ha molts, però aquests dos que manen per més o per molt, això és d'agrair en aquest moment en què mos trobem. Ara jo, amb que, que diria que va, el bo que vaig que va a Duc, que és que de paraula mos varen comprometre, pensau que ja, no sé per mi, ja ho havien fet eh, honoris causa, el en Bertorell. Sí. Després de Llull ja ho havien fet. Sí. Però va, així com amb el pare Palau va sortir tot brodat, va ser molt bo de fer, un dia en Antoni, va ser Antoni, sí, que me diu, hem d'anar a Lluc, dic que vol fer Lluc. En el pare Palau hem de fer una, unes jornades i més com a santuari. El dues trull, segurament vos ho va comptar, de les escoles de gramàtica de Mallorca. I si vos fixau, tots anàvem a santuaris. A les escoles de gramàtica no n'hi hagués, però anàvem així. I va dir per què dedicant al pare Palau. Bé, com sempre, aquella reunió en què consistia, els nous, anar xerrant la banda i, i dir tal dia, tal hora, tal. Normalment l'Ajuntament feia un escritet, també venia, donava les surs, després a la sala aquella gran de, de miracle de, de llum, va fer la jornada. Però va sortir per jo molt redona, perquè ja ho fixareu, no només hi ha el pare Colau, aquí per exemple aquest matrimoni que sempre que em telefona tant diguem els noms, que estan a Madrid, que canta la civil de, de eh, no, és aquí. Sí, peninsular. Aquests, ca, cada punt telefonen. Saps els que estan fora? Jo comprem més que els que estan aquí. Un perquè sento una cosa, un perquè sento l'altra. Per tant, jo la meva idea seria, si vos pareix que ja en 80 anys cap això, diríem, però fer el pròxim dedicat al ja que van que l'Ajuntament diu que no, bueno, se cerca un altre lloc, en trobarem, en trobarem. No? Qualcú, ara m'insinuaven i a veure, hi va haver un temps que parlàrem molt perquè aquest, aquests simpòsiums, aquestes provats s'hi han d'anar a gretar, comença a través de la universitat. I aquí a Muro les jornades de cultura popular. És el primer que feim. Hi e havia Joan Miralles, hi havia que ser molta gent. cossiers, van discutir no sé quin temps eh, pel Dante de cossiers, no? Va, després, l'any següent, vàrem anar, no, si vàreu venir per mi, a Formentera. Sé que ho varen dedicar a Formentera per missa civil. No? no? m'apareix. Després també, al cap d'uns anys, anàvem a Menorca i feim argolls. És dir, hi havia que pensàvem que això prendia i seria a nivell de govern, vale, que és el que sempre mos deien quan <laughs> amb Antoni anaven sobretot a demanar això. El de Ribau, Brigós, el de ser, no només s'ha de ser de Mallorca, això, de... ho comprenc, clar. Per tant, jo, sí. Quesada, eh, ara també he comptat Miquel Julià, que és historiador de Menorca, i doncs pet Toni, un d'Herbissa, que van segur perquè va la premsa. Joan, que que el tornau per en marxa. Dic, bon, faré rival, no passeu pena, i veurem com acaba, perquè no sabem si això segueix, si dins de surts i continuam, o si mos tornam. Això jo crec que ara també és el moment. Ara no devem res a ningú, només devem bueno, l'altre el sí. Però només devem parar-la en l'Ajuntament de Montuïri. Per aquest sentit, no tenim res més escampat. No? I això era un poc el que vos volia dir. Això és tot. Jo només vos vull dir que he parlat ja en l'Ajuntament de Montuïri. Ah, sí? Sí, en prevenció dels pecats. Ah. I, i ja m'han dit que sí. Estic com... el rebran amb molt de gust. Sant tot... Miquel, Montuiri, se diu. I que el rector d'allà, eh, segurament, m'ho hauria de fer. Sí, va, Toni Retor, sí. Va, sí, Antoni Retor, diu, bueno, Antoni. Ja hem deixat un poc, eh? Ah? T'he engreixat un poc. No? Eh? Qui? Antoni, <laughs> no ho sé, ben, <laughs> com una canya. sí, no, no no, no, de vent. A veure, Antoni, te toca. Mem, jo realment el pare Palau no som el més indicat per pel mel, perquè per començar no he estat deixat el seu, com ho va ser en Rafael o, o en Nau són els més indicats. Jo, la meva coneixença del pare Palau, encara que vengui de molt enrere, si mal no record, Joan Parets era, unes trobades que es van fer a Cantàpera, devia ser el 67, per posar en marxa la reforma musical de, després del Concili Vaticà II va venir en Albert Auler, en Lluís Samans i no sé qui més. Sí, sí, sí. I ella va conèixer el, el, el, pare Palau, el pare Palau, que acabava d'arribar de Roma, després d'estudiar 3 eh, o 4 anys a l'escola pontifícia. Ell abans ja havia estat eh, director de Lluc i després va, va, va tornar a començar. Allà el vaig conèixer. I després, una altra trobada que vaig tenir, es cap, es cap de molt d'any, va ser com vam inaugurar l'orgue de la Porxuncla, que això era el 84, bé, se va inaugurar el 85, i al cap d'una setmana va venir ell a l'orador, el va provar i em diu que m'han puc dur cap a lloc. Eh? <laughs> diu, ara mateix me'n duria, me duria cap a lloc. Uh, has de dir que tu havies fet. Sí, no he de xerrar, no he de xerrar de, de, de, de sa música, de paraplonga, de tot això. Sí que voldria dir una cosa, i és que moltes vegades la gent troba que la música del Pare Palau, sobretot la música, diguem-ne, tiranta clàssica, eh, no és fàcil, eh, eh, eh és, és, un, és un pot dura, eh, harmònicament és molt avançat, ella, però en canvi, popularment no ho és. Per tot Mallorca se canta aquella eh, d'Espull Major. Ah, Espull Major. Eh? eh? Eh, és una música popular eh, a mesura del poble. Tinc una altra anècdota que em va passar en Beltravi Viloni, que va ser el seu successor a l'escolaria de Lluc, eh, molt de compositors eh, s'enfadaven quan veien que la gent cantava, el que havia, eh, cantava malament el que havien compost. El part parlava de tot el contrari, deia quan es Pablo agafa un bici, deia, aquí el compositor se va equivocar. No, <laughs> eh, no el Pablo que s'equivoca, aquí el compositor se va, se, se va equivocar. Eh, són aquestes petites pinzellades que, que defineixen molt bé el pare Palau. Eh, eh, jo vaig anar a fer excursos de, del pare Ineu Sagarra a Montserrat i, i vàrem intentar eh, introduir-ho a Mallorca. I vàrem dir, millor per introduir-ho és l'equip de, de Catalunya ja d'un molt d'anys amb el pare Ineu Sagarra que venguin a Mallorca. Eh? Això s'havia fet a l'escola de magisteri. Eh, per circumstàncies atmosfèriques no, no varen poder arribar, però el pare Palau era allà a esperar per veure què era això de, de, del mètode Ireneu Sagarra. Era, era allà per, per, per, per intentar dur-ho dur eh, cap a lluny. I poques coses més tenc que dir el pare, el pare, el pare Palau, eh, però sí que eh, en Rafael ho sap, més, ho sap més que jo, que a més de ser un gran músic era una persona eh, molt humana. I referent a la meva comunicació sobre, sobre Lluc com a lloc de formació d'organistes, he de dir que vaig presentar el que tenia en aquell moment, que és una, una, una, una, una cosa molt, molt minsa. Però eh, quan ho vas sentir en, el doctor, que no, Biel, Biel... Seguí. En, en Biel Seguí, va dir, mai havia sentit dir aquestes coses, jo li vaig dir, dic, llavors ell estava lluc aleshores, dic, he de venir, he de venir a consultar, dic, perquè aquí han, eh, han de sortir més coses. Eh? I seran també amb altres fredes de lluc, m'ho van dir, no, aquí hi ha un gran eixu i han de venir moltes coses. Eh, no hi vaig arribar a anar, pintura és un mea culpa, o pintura pot ser eh, material de, de futur, perquè eh, molta gent no ho sap, però segles enrere, la majoria de organistes dels pobles havien estudiat a tot, la majoria. Eh, I de fet, això en Joan ho va dir moltes vegades també, quan, quan se feien oposicions, quan hi havia un benefici d'orga a un poble, Eh, que era assegurar el manteniment d'una persona perquè aquesta persona eh, fes eh, moure aquell instrument i el mantingués. Eh? Quan se feien les aparicions, s'anunciaven a llocs on hi havia mestre de música. Quins eren els llocs de mestre de música? La Seu, Lluc i després Sineu també. I tots els localistes de Mallorca havien de passar per, un, per un lloc d'aquests eh, per aprendre música. I, I no només organistes, sinó que eh, jo he trobat un plaer d'òrganers, concretament els primers caimaris, eh, eh, no he trobat documentalment eh, perquè el seu Lluc me van dir que no arriba tant, tant en fora, en el segle, en el segle XVI. Eh, sí, arriba, però, arriba. organers que havien els caimaris eh, del Cudi, que abans venien de Pollença, que havia a Pollença una casa de lluc. Eh? perquè eres poble més a prop de... de a banda de fer el camí per Caimar i, i per ser, el poble més a prop de comunicacions era Pollença. I tenien una posada a Pollença i l'escola de Lluc, ja en el segle XVI, anava a actuar a Pollença. I el primer Caimari, el padrí de tot el que famós, Sebastià i Damià, eh, el vaig documentar jo a final del segle XVI, que l'Ajuntament del Cudi diuen ara tenim aquí un tal Caimari, eh, diu, jove de 22 anys, diu que el que pot ensenyar eh, eh, tant en els clergues com en els minyons eh, és molt. D'on s'entén un jove de Caimà, un jove de, de, de, de Pollença que, que, que no, no hi havia escola música ni havia res, la proximitat de santuari és, és evident. I després, una altra confirmació és que un net seu, quan varen fer el primer arca de Lluc, eh, eh, fa una deixa en el santuari. Eh? I quan se mor, diu que el meu fill faci 15 dies de feina al santuari per fer les portes del col·legi. O sigui, hi havia un, un, un lligam entre aquests, entre aquests, entre aquests organers i Lluc. Molt bé, no me vull allargar més, però gràcies. Ja toquen tocar-ho. Bé, eh, això ha estat un poc sorpresa venir aquí i, i, i, i xerrar un poquet. Però bé, seguint la línia d'en Antoni, eh, es veu que jo vaig conèixer per a Palou des de la vessant, eh, era director, jo era blavet i era director, el vaig conèixer com a, com a director, com a organista i també com a compositor. Eh, de fet, quan ell, quan ell va morir, jo vaig com encarregar un poquet d'anar a trascar per dins i quartos, i anar a fer un a de recopilació de la seva obra, perquè ell, ell molt ordenat no era, era, era un poc caòtic, però bé, anècdotes. I, i me vaig com a dedicar pues, a fer, fer un poc de, de recopilació de la seva música. I la meva idea en un principi era que se pogués editar tota. Vam editar dos, dos volums, un en l'obra d'orgue i l'altre en, sa, salves. Uh, eh, però bé, en queden set per editar perquè hi ha una quantitat de música bastant grossa. Clar, el que ha dit Antoni Refren, que diu que el pare Palau popularment era difícil, es veu que era difícil, perquè el seu instrument era l'escolania, no. Ell no pensava popularment, així com eh, Bertorell o altres compositors que, millor, que han fet, que han fet eh, feina per, per establir camp popular a Mallorca. Clar, ell no s'hi va ficar molt. Sí que va fer quatre coses, tot la missa Regina Montilucari, no sé si també va fer coses d'aquest, un projecte de salms, però sí, hem de pensar que el seu instrument principal era l'escolania. L'escolania també anava variant depenent dels anys. Hi havia anys que l'escolania tenia eh, veus greus, no d'homes, sinó infants que podien fer quasi, quasi vols de tenor, i ell escrivia per aquell moment. Eh, vull dir, ell s'anava moldant un poquet a les circumstàncies que, que ell tenia. Sí que es veu que, que la comarca que ha dit Antoni, que es veu que harmònicament el pare Palau i estèticament era Bueno, sí, avançat, sí, eh, a ell li agradava molt, mm, com és això, s'impressionisme, li agradava molt Divisí, li agradava molt tot aquest tipus de música francesa, eh, fins i tot Montsalvatge, eh, era un gran admirador seu. I clar, també el fet d'anar estudiar a Roma, crec que va estudiar amb en Bertolucci i en Carducci, clar, tot el tema de polifonia ho dominava a la perfecció, clar que sí. La llàstima, sempre ho dir ja, ho dic aquí un petit comitè, és que el, el pare Palau, de manera organitzativa, no era bo. Ell escrivia tot el que havia d'escriure, no hi posava les coses que havia de posar. Ell tenia un gran intel·lecte, tenia una gran sensibilitat, però li faltava les coses, estimar més fer altres coses <laughs> que, que, que, que, que, que dedicar les seves obres en cos i ànima. I se veu fàcilment, tu agafes una obra seva i veus que tot està fet com en um col·laixos, col·laixos no hi ha una continuïtat, no veus un, um, un um discurs fluid. Sí que allà hi veus unes idees guapes, i això, eh, sense desprestigiar la música del Pare Palau, ni, ni, ni molt manco. Però bé, això com a, com a net, tot vos ho compte. Després l'altre fet remarcable, clar, és que ell va estar més de 30 anys pues, al càrrec de, de l'escolania, i és cert que quan va venir de, de Roma i digué venir fort, amb coneixements, en repertori nou, i, i com, com aquell que diu Clars Escolania també va tenir un, una repuntada grossa on va sortir per primera vegada de, de Mallorca, o sigui que se van, anar, van anar a, a Londres i fer un parell de gires i concerts a fora, va ser un poc d'expansió a l'escolania. Jo no sé en els anys 50-60 a nivell musical, a nivell coral a Mallorca, que és qui diria referent, com la capella clàssica, penso jo. No sé no sé què més, poca cosa més. Després de les colònies, evidentment. Clar, eh, també fent un poquet de recerca vaig trobar un parell de... que era molt interessant, un parell de, de ressenyes de diari de Nàguido de Càceres, d'uns concerts que van fer per teatre principal o, o, o l'auditorium, clar, que la gent s'ha pegat al pescat, que no, de, de lo bé que allò funcionava. Vull dir que nivell musical sí que és una persona que, que ha tingut una rellevància molt important en el que és a Mallorca. I... Jo, si m'ho permet, sí. un dia m'ho contar, jo no li vaig donar importància. Un germà que tenia en l'orquestra simfònica. Tocava la viola, sí. sí. Ah. Aquest li donava una importància, que se, ell deia que sabia més música que ell. Ah, sí. que no seguís així, sí. perquè li estrenaren una obra, una obra seva, l'orquestra sí, sí. simfònica, li estrenen una obra, sí. i me de això. Va, ell, ell era molt, sí. Eh, era una persona... L'ha retratat. Era, era una persona molt senzilla i ara això, el que feia mare diria, vinga, de nou d'anar aquí a, eh, a, a, a fer això. escriure... Deixeu-me fer, ell era així, ell era, era una persona d'ofici, feia per el que tenia. Era una persona molt, si calcula quan ho conegut, era una persona molt propera i, i era amb un, amb un nivell de sumó molt sutil, fins i tot. I, clar, eh, jo no és que l'hagi estudiat, és la seva obra, però bé, el conec, perquè clar, abans estava la veu, després organista, després també els meus pares van ser molt d'anys els cuiners de la comunitat i dels blavets. Clar, i el pare Palau era com un de la família. Mon anaven de lloc que teníem vacances i els caps d'ordi ja era que nostra que senyorava I el teníem a que nostre i era bé, com si fos un, un mes de nosaltres. I res més, jo crec que després en el llibre sí que podeu trobar un poc més d'informació de Montell i, i més o manco. Això és tot, però sí, remarcar la eh, gran importància que ell va tenir a l'escolania. I el millor homenatge que se li pot fer al pare Palau pues, és que actualment encara hi hagi escolanies que cantin la seva música. Clar, i és perquè nosaltres ho tenim molt vist, però l'escolania, a nivell musical, el primer document que hi ha oficial, que és una bula del papa, mentre, se, eh, com va, mentre es diu que hi ha una col·legiata, que és de 1531, però se'n va trobar una altra de 1280 i busques, no em fregueu dir la data, que és un testament, que és d'un un testament que, on diu que envia aquesta lota eh, una beca, beca a Lluc per estudiar Lluc, o sigui, de 1280 i busques. Allà ja hi ha embrió musical. Eh, I la fort és que mai ha estat interrompuda. Han passat pandèmies, guerres, tot el que vulgueu. Surt un moment que va estar interrompuda va ser l'any passat, que, que, que evidentment doncs, en el confinament van, van haver de partir però eh, diu com a element musical dins Mallorca, fins i tot dins Europa, bueno, és, doncs, és digne de, de tenir en compte. Res més. Jo, si em permeteu, he votat una anècdota. Va passar amb Pere Reiner. Uh, eh, Granau, com sabeu, va ser un eh, batilluc també. I quan tenia 8 anys, deuen trobar que un dia havien de cantar la salve i el pare Palau no compareixia. I, i Narnau se va seure a l'orga i a punt de començar arriba el pare Palau i Narnau s'aixeca i diu no, no, no, no, no, tu toca, tu toca, tu toca, quina salve saps? Aquesta, toca-la, toca jo hagués parat en el seminari, m'haguessin renyat i m'haguessin castigat per sobre amb l'orga. Això també és vera, jo també em va passar més o menys color semblant, a misses ell arribava tard a vegades i clar, es diria, ja havia de tocar jo. Clar, clar, gràcies a ell, eh, bé també, el fet d'haver estat blavet també, clar, m'ha donat un bagatge musical, sobretot com a organista acompanyant, que clar, tu te tota formes. I també ell donava molts oportunitats a, a ensenyats a les vedets que si com que tocava, després el feia seure o tocava la comunió, o cosa. no sé, era... ell, eh, ell empenyia en els qui, en els qui, els qui tenien interès, això també és, hi tenc molt per agrair. Sí, sí. Més el que diu Antoni, el, que hagi pogut estar lluc, la millor per, pels organistes i per músics, és que allà hem interrompudament des de fa segles, cada dia, cada dia, cada dia, hi ha música, cada dia i música, И на музиката, музика нам идеи. Els grocs. Els grocs. Jo firma més que ets la més antiga d'Europa, el que ara has Mm. Diuen que ets la més antiga d'Europa. Oficial... Bé, però de Montserrat diuen que són ells. No! no, de Montserrat ja el van discutir, això. No, no. Ai, no no els hi van entendre. Ah, ara és un... Es va interrompre molt d'anys, però, Montserrat. Eh? De, sí. sí. Segle nou. Aposta, eh? Es ve que són, són dos models semblants, però diferents. Sobretot ara. Ara es ve que l'escola n'hi ha agafat un... s'ha com a mig adaptat un poquet en els temps, en els temps moderns. No, no funciona com a tal, com a escola n'hi ha exclusivament per nens. També s'obertura, les famílies, clar, és que perquè si ho pensam, avui dia tenir una escola és molt complicat, és molt difícil. Què fas tu perquè un fill teu vagi a jugar? És, és difícil que un temps, eh, si un volia estudiar, pues el duen, millor d'aquests, però avui dia hi ha tanta oferta que, que avui dia, clar, és, és, és miracle gros és que hi hagi escola ni ha. vol dir qualque cosa. Exacte. Te trobau... el que queda en blanc i a Montuïll. Això han dit, sí. Jo me faré molt bé, més si et van ja dir que sí. Llavors ja, ja decidirem, o decidireu a on van l'altre any. Això normalment era dins la setmana de Pasqua, on no recordau. A més, primer va ser eh, posat aquest nom de hi carbonell, com estan Xavier? Sí, Estan. Eh? Va començar per Pasco, el que llavors no sé per què ho varen passar. Cap buidada de Pasco. Va començar com a cap buidada sí. de Pasco. Sí. Però llavors se'n mos va amunir estudis, estudis eh, musical que havia fet en Pere Estorric, en l'orquestra sinfònica, sí. i vàrem dir per què no ho fos. I ell, un Major per mi ja el varen enfondre tot. Eh. Sí. sí. No, però com està en Javier? Fa temps. Bé, nosaltres com a fundació com a Fundació ACA, es, mm, posem eh, les nostres eines a la vostra disposició. Si voleu que la propera edició d'Estudis de l'Arc Històric i Estudis Musicals se convoqui a Montuïri dins la cap vuitada de Pasco eh, i ho acordam. Ja tenim l'homenatjat potencial que és el pare Martorell, i després la resta obert a estudis musicals i tot el relacionat amb Montuïri i... Sí, sí. Perquè ara, enguany, no apareix, però el segon poble, després de Lluc, a l'Escorca, és, és Falanich. Perquè a Falanich hi ha tres, quatre estudis de Falanich, en aquest llibre. En Bartomeu Oliver, el seu fill, es, es, es, es, això que ha fet en, en Síria, d'Estanó, eh, hi ha molta cosa. I, i bé... A Falanich en fèrem segon hòstel seu, fèrem allà. Te'n recordes? Van... Ah? Sant Salvador. Sant Salvador ah? ho varen fer. Sí. Eh? Eh? I deia, ara, si, si voleu, podria quedar convocat d'aquí, perquè decideixen els qui són, no és Jo, troc. Sí. I, I més tenim un petit compromís, un compromís, i si tu has parlat en Sobal, jo he parlat amb el regidor de Cultura. Bé, l'home teva, sí. I, i el regidor de Cultura m'ha dit, jo me compromet sí. Per tant, he dit... Ho vas fer saber com, com un dia, perquè antes ho feien Sí, de matí. Al eh? principi ho feien dos dies. Ah? Al principi ho feien dos dies. No? No, ah? que després van dir no, només un dia. Sí, no, dos dies. Dos dies, sí, dos dies. Al principi ah, sí, eren dos dies. presentàvem aquí sí. abans. I el llibre sí, sí. i llavors es fèiem. Sí. Però, varen... Després van dir no, només un dia. Clar, perquè era un, segons de voluntat d'exposar. Eh? Començar a 9 i mig deu, fins a les dues si han de dinar allà i ja, ja n'hi ha. Bé, llavors jo teava 5 minuts. I, i vols encerrar-ho? Quina 5 minuts, un altre. Jo teava. Feia ja de dir, eh, que deia És que no acabaré, i la sabia. No, hi ha una sèrie de coses que en aquest temps, ara, ara el que m'has mostrat, m'he emocionat, perquè torna a estar molt de moda ara, musicalment. Què feia per el El que podem. Eh? No, <laughs> però és vera, eh? No, el que passa que hi ha una escola municipal de música que fa molt bona feina. I les escales també fan molt bona feina. L'escola municipal eh, ara dit, hi han sortit, hi han sortit joves que... Jo és per la premsa i per el que t'arriba que estudien aquell i aquell altre. Sí, hi ha molt de joves que... Hi ha un que ja estudia per Barcelona, l'altre que és per l'estranger, vull dir que hi ha gent que surt d'allà ben preparada. Toni Gili estaria contentíssim. Oh, clar. perquè Toni Gili un trull eh. va començar ell a treure molt... Tu imagina't si és important que el germà d'en Santiago i tot ve tocar te